wydzielanie wodoru w reakcji cynku z kwasem solnym. Odczynniki: roztwór kwasu chlorowodorowego, cynk metaliczny. Do próbówki wprowadzamy kilka centymetrów sześciennych roztworu kwasu chlorowodorowego. Następnie za pomocą szczypców wrzucamy kawałek cynku. próbówce intensywnie wydziela się gaz.